et on that. Listen, okay. You have to be. Acho que c'est le bah. Non, c'est de leva. C'est euh, c'est C'est un C'est un ça

But the only day I wish came twice is... Couldn't be anything else. I don't know. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, Io não detto questo, perché non... Scusa, Basta. Light. Devo cominciare così. não Aspetta, come si muove? Nick di questo testo che me l'ho detto io me lo guardate per te doen en zo. Wat is er gebeurd? zijn die We kunnen met zijn. Ze weten hoe het het Dat klopt. Dat klopt. eh, zal... Ze pakken, ze de deur. Die spakken Uh. su stesso 5 se, se questo video sta ancora un po' funziona queste cosa e questo non c'è e questo non c'è no no Stefano. Va bene, quel puttano di giù, eh. cioè, di giù, di giù. Quel controller, perché scarica il fotografo. Ti accanto Se questo video ti risveglio, tanto spawn. Play. Sei l'unico lo scalesca. Addio, mi J.I. Vabbè, basta, basta. 해줘. 나왔어. 너를 쌤 고수지 않으리 자자 자자. Ecco. Non che cosa si sta scrivendo. E Ecco, mangia. Posso andare? Legal, você está toque! Legal, você está, você está, sim, ponto! Negro! Você gostou disso? Certo. Só um pouco. Eu vou me matar agora. quella cosa non mi scappa vedrai ti destacca la testa no. Marco devi mangiare clicca ma che dove clicca se no tra le sinistre Стяпро. Она сделала, сделала, подожди. Надо. Сучок. Зараз відгребатись. Класно, відео. 열심히 진짜 수업을 안 해? 스케스 Ha h Here's a second floor. See the bit of my son wife. well. Ladies, may I present Diana Prince, foreign exchange student, Greece. Geek chic. My If we are to be a team, sono andato con Ralli e io gli ho fatto e io ho qua e curato questo Inc. What the fuck? Tá vendo? Tá vendo a condição? Desde, il y a un baisse, ça. Il y a un moment comme ça. Let's go. é, É, é, é, esse é o jogo. é, Esse é o Deus. Eu já vi a filha voltar com o Hum. Deve atacar o quo. Tá vendo? Eu matei. É. é quase. Was mir erst der Attack. Gdyby strzemno, tak legli. Zuccherica! Zuccherica, questo coso! No, nasu, nasu, nasu, nasu. Piano. Io no, non voglio... No, fallo. No. Fallo! No. Marco, ecco. Marco. Sì, sono partito, sono partito. Ma come cosa? No, no, no, no, no. Euh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, le questo non, non, questo non, non, non, Dove cazzo di dire aspetta tu? Ma cosa è questo? Sembra... Se sei matto, cosa hai fatto? Sei pazzo!

Nós recebemos a fotografia. Fazer com o segundo. The best time. Gracias. Hum. Ih, como é que ele tá no Santa América? Ele tá assim, tá assim, Todos eles Ah, todos tá escritos hoje. Como ele estão? Tu vai conseguir. se fait chasseur partout. This is. chaud. Bah, yo yo. Marco. 黒なるべくこれを覚えるとりふじにしろああ、やばいぞ。やばいぞ。 so se sia scopazzo. Sono a spazio. E stiamo di nuovo. Sono preso attacco.

Não lá, Bibiu. Because I know somewhere deep down in my heart. Na Кубе. <laughs> Cazzo. Tanto qua. Preserimento perché io... Ecco. Dove stato? Perché io, io rido questo.

interessante e questo eh, è il gioco con cuffia e no come lo sta come lo come sta salvo chiudi chiudi Mm. pode ser. Cat Damon. Não sabia você. Não sei se eu estou em este quarto. Eu era previsto que eu все э, Олег, мы сыграли вас. Секунду, даже без стыд. Даже без стыд так плохо. Я без стыд так плохо.

foi ridículo. Exato. Esse burro. Recusa. Né? É. Recusa-me. Recusa-me. é Safada! Nós desistimos dessa gracinha. Chcę kupić ja wszystkie, chcę dawam w pakiecie. Stop. 三十，再得三十，再来三十，三十，我再一万。 vedete questo aggiungo. No, no, no, no, albus. Ja, tak. Dit is een muttertje. Dit is ook een Nostri. Worse than real iPhone? one. So you don't need to be after water. Vedrai is. 그게 무슨 그게 너스 봐봐 나도 왜 This is because it's injury and loss. Was asked. forward.